Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Ramiz Məlikin vəziyyəti ağırdır. Oxu24.com manşet aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Lind aza aktyorun qızı məlumat verib. İşlədiyi teatrdan zəng edib halını soruşdular. Başqa heç kim maraqlanmayıb, deyə qızı bildirib. Allah şefa versin.